cómo tener una oración eficaz. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero explicarte cómo puede tener una oración eficaz. Pues claro, la mayoría de la vez nosotros oramos por un montón de cosas, por muchas cosas, por problemas que tenemos en la familia, problemas que tenemos en nuestra vida, por nuestro trabajo, por nuestras esposas, por nuestros hijos también. Pero la mayoría de la vez nuestras oraciones no van a ser eficaces y tenemos que seguir orando. La clave para que tu oración se vuelva eficaz, la clave es la constancia. La Biblia dice en Romanos 12:12 que tenemos que ser constantes en las oraciones. Entonces la Biblia, ¿por qué no da esta exhortación que tenemos que ser constantes? Bueno, porque es muy fácil desanimarse. Es muy fácil orar una vez y dejar de orar. Y decir, bueno, ya oré, todo está a la mano de Dios, Dios sabe. Pero la Biblia dice que no es así. Tenemos que seguir orando, seguir orando, seguir orando con constancia hasta que va a llegar tu contestación. Porque sí, la oración va a tener una contestación. Esto está claro en la Biblia, que todos los que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Entonces, ¿la clave cuál es? Seguir orando y seguir creyendo. Sigue creyendo, sigue orando, sigue luchando porque tu contestación está a punto de llegar. Y con esto quiero salutarte, te envío un fuerte abrazo y hasta pronto.